Selam arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Oyunun bitmesine sadece 5 kolosuz kaldı. 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi bu beni en çok yoran kolos. Hangisi bu? 12, 11. 11. kolos. En çok yoran kolosus oldu. Şimdi bakalım hangisi gelecek? Bakalım benim hatırladığım mı gelecek? Bir de o var. oyuna sadece bir kere bir sinematik girdik. Kız e, Varden'in rüyasında uyanıyordu orada. Onun haricinde bir sinematik girmedi ama girecek. Evet en son burada bırakmışım. Bu biraz farklı bir şey. Yükseğe çıkmak için geçmen gereken hareketli bir köprü. Okey. Giderken bayağı sıkıntı yaşayacağız yani. Bu onun göstergesi. Agro. Evet kontrol daha yeni bana geldi. Yavrum ya. Heh, iyi dırmandım hadi. Yani bu atı öyle seviyorum ki Torç oldu. Torç. karşıya başka geçiş var mı? Var. Nereden? Benim sağımdan var. Şu taraf. Değil mi? Tabi. Bu Üstteki köprüden hiç geçmeyeceğiz. Çünkü o zaten buraya geldiğimiz köprü. Aa, buradan geçiş. Ha bu benim bir kazayla gittiğim bir yer vardı bu daha önceki şeyimde. Orası mı acaba? Videomda. Olabilir. O da bir ihtimal. Şu karşısı herhalde. Tabi. Evet bu kolosusları öldürdüğümüz yerden böyle bir sanki Batman'i çağırırmışçasına bir ışık yükseliyor. Şöyle bir etrafa bakacak olursam yani bayağı yükselmiş. Evet bu tarafta ya. Ya şu ormanlık yerlerden geçmesini de hiç sevmiyorum. At takılıyor çıkamıyor duruyor duramıyor. Sıkıntı. Şöyle hafif güneş gören bir yere gidelim de. Dur, Dodge. Dodge, Dodge, Dodge. Ee, o tarafa nereden geçeceğiz? Ya buradan geçemiyor musun? Buradan. Ee, buradan da geçemiyorsun. Yürüyerek mi geçeceğim ya? Yani? bakayım şunun etrafından dolaşacak bir yer var mı acaba? Ya buradan nasıl geçemiyorsun ya? Şurada bir Evet evet. Şurada bir delik var. Ha buradan devam edelim. Oğlum hadi. zaten de şuradan bir çıkayım bakayım ne oluyor acaba. Olmadı geri geldim ya. Dört. Abi geride de Oradan devam et bakalım nereye kadar gidiyor. Ha iyi iyi. Ya. Ve hızlı gidemiyoruz yani burada. Ha buradan da çıkamazsak. Allah'tan yol var. Ha. Zaten full herhalde canım. Şimdi buradan zaten gelemez. karşıdan karşıya atlanmaz. Yani çok zor. Şurada bir yerde yol var mı? E zaten yok da. Attım şöyle bir bakayım. İyi bu tarafa doğru yükleyebiliyoruz Allah'tan. Şu ileriye doğru bir gidelim. İleride çıkacak bir şeyler var orada. Zaten göl möl bir şeylerden bahsetmişti. Cennet gibi bir yer falan daha neresi olacak? Allah Allah. Bu güneş de yok ki. Burada mı kapışacağım lan onunla? Hareketli köprüler diyor ama hiç köprünün ötü denk geldi. Şu üstüne bir çıkayım bakayım. Şuraya hafiften bir şey ışık geliyor sanki. başında da değişik bir şey var yalnız ya. Hani elektrik elektrik diyor. Elektrik mi atıyor acaba? Bu, evet büyük ihtimalle boyun üzerinden elektrik atıyor abi. Çok belli etti çünkü yani. Görüşürüz. Buraya girelim. kafasına bir şey vuracak herhalde. Yok abi bunlar hiç faydası bile yok. Bunun üzerine çıkılıyor mu? Şu bir at bakayım bir şu ortalığı toplayalım bir ateş edelim bakayım ne oluyor acaba. biraz zor. Biraz zor da nereye gideceğiz buradan? Peki. Nasıl vuracağım peki? Dibine mi girmem lazım? Yok buralarda bir şey yapılacak yani belli. At bir tane de. At bir tane daha da. Bir bakacağım nasıl oluyor, oluyor mu acaba? Onu bile tutturamadım ya. Var mı öyle bir şey? Hadi biraz solukla. Biraz solukla da şunun altına girmeye çalışayım. Bunları üzerine çıkılsa diyeceğim. Üzerine de çıkılmıyor. Geç tam denemedim ama. Yüksek zemine çıktı Tamam biz de onu çalışıyoruz. Ama nereden çıkacağım? Buradan çıkılmıyor ki buradan. var da tutunmaya hiçbir yer yok. Bunlara acaba ateş ederse bir şey mi olacak? Ya yüksek zemine çık da nasıl çık kardeşim? Şimdi bunu deneyeceğim sonra şuradaki harabeye geçmeye çalışacağım. Bakayım burada bir tutunacak falan bir yer var mı? Yok ya. Allah. Buralarda tutunmayan yer olsa yok. Uğraşmaya gerek yok. Şuradaki şey geçeceğim. Şu harabe. Bu acaba şu, şu tepeye mi çıkacağım acaba? Orada tutunma yer var mı? Orada da yok. Allah. Buradan bunları tepesine mi atlayacağız? Oh, deliyeceğim lan. gitmeye bir şey var. Yer var. Sanki. abi. Buradan çıkılmaz buraya. Buradan bir şey var mı? Oradan da yok. Dur bakayım. Yok. kalmazsan olacağı bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur hadi şunların üstüne bir daha çıkmaya çalışayım. Ya senin yüksek zeminliyim ben ya. Şaka nasıl yapacağımı söylemiyorsun ki. Yok abi bunun yeri burası değil. Belli. Tam saklanmaya giriyor. Adam geliyor beni tutturuyor ya. Yani. Buraya nasıl çıkacağım? Hadi söyle bir daha hadi. Yüksek bölüme çık. Peki. Ya bunu kesin burada bir çıkma yeri olması lazım ya. Çıkacağım diyeceğim ama çıkacak hiçbir tarafı yok ki kardeşim bunun. şöyle. Lay. Şey İlk falan da gittim vallahi ha. bunu buna ateş ettiriyorum olmuyor yıkılsa desem de üstüne çıkayım desem gene olmuyor Yok yok yok Atlayacağım buraya ya. Galiba burası bu yüksek zemin dediği Tam bunu atarken kafasına nişanlamaya çalışacağım bakalım ne oluyor. Ulan yüksek zemine çık, yüksek zemine çık. Adam yana yanaştırmıyor zaten. Şimdi dibine gireceğim şunun bakayım. Çıkacak bir yer var mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede şimdi senin? Kopçam. Allah Allah. Şunları mı kıracağım acaba önce? Bunları nasıl kıracağım? Oo. Oğlum sallanıyor dur. Dişlerimi sökeceğim bunu. Ya söküleceksen sökül ya. O hangi birine vuracağım? Ya ben bunu bir yere götürüyorum herhalde bu şekilde. Dur dur. Dur. Hah. Aynen. Dur sağa, şimdi sola. Dur şimdi ileri. İleri ileri. Bir daha. Dur sola. Bir de 10 nereye geldik? İleri ileri ileri ileri. Bye. İleri. Ya yürüyemiyor musun şuradan ya? Bir daha ileri. Bak. kayalara çarptıracağım ben bunu. Evet, evet çok iyi. Bir daha. Hadi. Hadi. Gidelim. İleri. Bir daha. Dur şimdi çarpışmaya hazır olun. Hey. İleri. Allah'ım ya bunu bunun üzerinden oraya çıkacaksın herhalde ben. Çünkü hiçbir şey açılmadı. Bunu yine kuyruğuna dönmek lazım. Hadi gel de şimdi tekrar kuyruğuna dön bunun yani. Hah, Allah'tan. Hadi oğlum az daha hızlı. Ya gene ortaya geldim. Ne yaptın? Ne ettin buraya geldim yine ya. Ya Tutma kendini ya. Hadi. Hadi. Hadi. hani demin değişik şeyler oldu. Şimdi ben hiçbir şey anlamam. O ayağını koyunca ne olacak oraya? Eyvah. Tekrar şimdi oraya çıkışın yoksa. Ya sen ne alengirli bir şey çıktın ya. sok sok kafanı suya şey sok. Hadi. Hadi. Bekle bekle. Az daha sabit bekle. Haydi bakalım. Dön şimdi tekrar arkasına. Kafayı gördü yalnız. aynı performanstan bir tane daha olursa bu iş bunun sonu biter. Ya ellerini koyuyor oraya. Ellerini koyduktan sonra toynaklarını zannedin orada tutacak yer var. Bir tarafına çıkacak herhalde. ben zaten dibindeymiş. Sen bir soru başını suya sok, ıslan şöyle. Dur dur dur. Çok iyi ya. kaldı bu işe. Şöyle okkalısından aynen. Çok zorladı ama bulamadık. Bulamadığım için çok zorlandım. Ta altına saklamış adam bunu ya. Bir de yüksek zemine çık, yüksek zemine çık. Zannediyorum ki yani bu yüksek zemini oradaki yapıların yüksek zemini ama orada tutmaya da yer yok. Hiç aklıma gelmemişti şahsen. Aa geliyor bizim dumanlar. Şurada çıkayım da rahat rahat girsinler bana. Ah. Ya bak neyle Yani gerçekten bayağı zorladı. Yani bir an dedim bulamayacağım herhalde dedim ama başındaki şey de o yönlendirme olayı da gerçekten ilginç olmuş. Yani ilerledikçe ilerledikçe tarzları da değişiyor bunların. Ha bir sinematik daha girdi herhalde. Aynen. Tamam. Şimdi başlıyor. Artık zaten bu 12. kolosu son 4 tane olayların koptuğu nokta başlıyor arkadaşlar. Ee, bu gelenler Şimdi kim diyeceksiniz? Yanılmıyorsam Tapınağın koruyucuları. Aynen çok az kaldı. Finish. Şimdi kaldı 4 tane. Galiba bu kadar arkadaşlar. 13. da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Artık olaylar gerçekten kızıştı. 13'ten devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.